La semilla de lo que finalmente daría lugar a nuestro proyecto se plantó un viernes cualquiera en un bar cualquiera. Se plantó entre cervezas, como no podía ser de otra manera. Aquel día de 2013 estábamos todos los componentes que actualmente forman parte de la banda, a excepción de Sergio, el vocalista, que vete a saber dónde estaría. Recuerdo pocas más cosas de aquel día, aparte del hecho de que acordamos que íbamos a empezar una nueva banda, pero no sabíamos qué íbamos a tocar. Simplemente pensamos en dejar fluir nuestras emociones y sensaciones, y nuestro estilo ya se definiría con el tiempo. Para ser totalmente sinceros, considero que lo que iba a pasar se veía venir. Llevamos muchas cosas en nuestras venas, pero el metal es de las únicas que llevamos todos los componentes por igual, así que no había otra opción. Realmente nos sentimos identificados con ese género y empezamos a trabajar en él, buscando nuestro estilo poco a poco. Nuestra andadura empezó con la publicación de la demo de nuestro tema Boda. Dicha demo fue grabada en nuestro local de ensayo con los medios de los que en ese momento disponíamos, que eran más que escasos, pero nosotros teníamos la necesidad de mostrar de alguna manera lo que éramos, para así tener mayores posibilidades de acceder a algún pequeño concierto. De hecho, la demo de Bother nos dio acceso a entrar en el sótano estudios para grabar nuestro primer single Stop This, ya en un estudio profesional y en condiciones. Para publicar dicho single realizamos un videoclip autoproducido con la ayuda de Diania TV, que nos ofreció los medios a su alcance. Stop This es la semilla de nuestro primer LP, en el que trabajamos ahora mismo y con el que pretendemos subir un escalón en cuanto a calidad.